爱上你的日子，总是过得特别快。 加速走了也不会变完美，时间就停止存在。我不要再说晚安，你还记得那天下雨下多浪漫，陪你逛街怎么逛着都不会酸，踩在你脚印下站，生日号码的。 爱你，为你，为你而放下恐惧，直到失去力气，直到我有了你，我不寂寞孤寂，需要你的声音，需要你的呼吸，我只想。 慢慢的散播在我的心里，你就像迷宫一样让我在进钻出却很开心。你的唇印，你的痕情，我想带你一起旅行。喜欢你明明生气却假装丝毫都不会在意，喜欢和你从晚上月亮聊到太阳。 自己慢慢靠近你，偷偷想起你，做到现。 浪漫，陪你逛街，怎么逛脚都不会酸，踩在你脚沙滩。 像我学反应一样，慢慢地散播在我的心里。你就像迷宫一样，让我钻进转出却很开心。你的唇印，你的心阱，我想带你一起。 假装丝毫。